Et eh bonjour ben, à tous les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve sur euh, Battle. Alors ah, vous allez me dire mais pourquoi il revient sur ce Battle Battle justement euh, Par contre euh, je vais faire une coupe. Non c'est bon En fait les configurations tout va bien. Je comprends que je vais jouer au petit. Est-ce qu'on va faire euh, Storm du coup Internet. Mettez-vous pourquoi vous votez pas. Donc là, voilà, il demande de nous donner la raison chaos, mais il veut pas. C'est bien nouveau pour éviter ça. Comment qu'on va. One tonne. Bon, je pense qu'il faut que j'aille ici. ce vers hmm. secondes. Hmm. Tu veux un robot. Est-ce que tu veux bien Est-ce que tu veux bien casser Bon, il parle pas, il part. Vas-y deux jeux. Hein. Attention, ça va commencer là. en fait, c'est ultra long. ok, donc là, on est arrivé à la maison. Merde. Donc là, on est arrivé à la maison de Thèse. hé eh, Thèse Shadow Hein Shadow ah, Sonic, le risson. Désolé, mais je... J'ai pas le temps de jouer avec... Euh toi maintenant. Hum. Ah, c'est juste nous qui parle. Hey. Tu pourrais. Euh... Français. C'est bon. On dirait qu'il parlait lui-même. Big Shadow. Hey, yo. J'ai terminé il va écouter Bah écoutez-moi bien. Je suis ici pour te détruire. Et au quoi Et eh, arrête ça Il est là pour nous détruire, il va. Maintenant, donne-moi ce robot. Non. Et eh bah, ben, je décide de dire non. Je voudrais faire voler. Il est fou, lui. T'as party, les là, sale euh, tête de nœud. Mon ami. Ah, euh, on oh, vient à Shadow. Oh, vous avez rien raté hein, tout à l'heure quand, quand je faisais des coupures. Ne vous inquiétez pas. Là, c'était les vrais dialogues. Mon ami, tu y toucheras pas. Allez, mange ça, Shadow. J'ai appris... Euh... Renquête Shadow. Qui pointe. Cat as the Evan Legends my footballer. Explain to me what you do. Hey, Dr. Eggman. On tourne, euh, on veut parler à. C'est une équipe de parler avec toi, Sonic, de révélation. Eggman, inconnu. Sonic, tu, euh, tu vas bien Je t'ai te battre avec Shadow. Et pourquoi il voulait... Et pourquoi il voulait ce robot Ah, où t'as trouvé euh, le robot Ah, j'ai trouvé euh, le robot dans à la plage. test. Mario Go. Qu'est-ce que tu fais, Sonic Je stoppais... Euh... Bat. Stopper euh, une chauve-souris. Euh... euh chauve-souris. Et, et je. Une petite euh, fan. avec le King. Working Agency. J'ai pas un robot. Et je retourne à vous. robot. Quoi, Sonic Mec, je te laisse avec le robot, <laughs> il a dit. Mec, il. Il y a way all the way. Je peux courir. Il y a beaucoup de challenge, je trouve. Hein. Je la maison de thèse ou je vais par là. la, histoire. Non, je dois arrêter. Euh. Ah, je dois retourner à la plage. Hey. Qu'est-ce que tu veux Je veux être magnifique. Ça. Je veux deux. Mais il veut pas ça. Euh, une garçon, une assise. Hey! cette euh, fille, la fille seule, je, sauf oui, je volais, euh, et j'ai trouvé un, robot un robot fille. Quoi Un robot fille C'est délire. Je pas un robot. Attends, je vais Qu'est-ce que... C'est quoi ton plan De faire un rendez-vous... Un rendez-vous vous... Attends... Attends une line. C'est chiant que soit à l'anglaise. Mettez sur croisé, que son Google Traduction, traduire. Je vais la traduire. Moi j'ai envie de passer au joueur. vidéo. Ah donc là on va se battre euh, contre elle. On va se battre contre rouge. Très bien. Non, c'est de combat dans cette vidéo. Mais ça, ça va te servir pour débloquer des choses. Au mode combat. Mmh, euh. On a perdu foi. Mmh. Elle est donc ils veulent le robot. en fait, on s'en fout des dialogues, hein. on passe. Ah, je t'attends rouge. Non, pas une bombe. Comprends Moi j'ai encore deux vies, toi une. oui, on a plusieurs attaques. Il est vraiment beau. Voilà. Non, 13 minutes. Ah, voilà. Ah, tu vas me laisser sortir. Oh, quoi Putain, elle veut pas. Putain, elle veut pas. Elle veut pas nous laisser. Mm. <laughs> Non bah là tu peux dire ouais. Là quand même c'est tranquille. Comme <laughs> Ça nous oblige à utiliser nos amis Je comprends qu'il y a la possibilité de mettre le jeu en français. Mais putain, un Ça va exploser ça. Bon, ça m'a rien fait. Tant mieux. Ah, c'est pratique en vrai pour s'enfuir. Allez, Shadow J'ai l'habitude de me battre contre Shadow, mais par contre, toi Allez. on se bat sur l'eau pour cette classe. C'était cool comme attaque. Euh... Ah plus tard, bye. Ah, reviens. What? Ah, il est sûr. Eggman, Château, Rouge, et sur rembourse. C'est un better go. Je dois checker euh, avec Tails. Donc là, on doit aller chez Tails. What the fuck. D'accord, bon. Bon, enfin bref. C'était mon story, pas très intéressant, je trouve. Hein. Franchement, euh, on a trouvé mieux sur mon story. Mais ça nous permettrait de débloquer certains trucs dans ce jeu. Donc, comme ça, tout ça, regarder cette vidéo jusqu'au bout. Merci.